وخاطيني يا ما نبغيك ما تبغيني خاطيك وخاطيني جرتك تعيني وجهك وجه الشر اي غادي نخبر اسكندر اي آه، وجهك وجه الشر قلبي منك تعبر ينغرب لك بالغربين آه، نركب لك الهبيل ينغرب لك بالغربين آه، نركب لك الهبيل